再见，我的爱。嗯？嗯？嗯？ True, true, true, true. はい 嗯。 Ah. 干嘛呢？你是不是傻？有不题，你洗头啊。

嗯，嗯。